сәлем баршаңызға біз кезекті жаттығуымызды бастаймыз әрине физика пәні 11 бірінші сынып иә бірінші бөлім олай болса кеттік оқушылар біз осыған дейін бірінші және екінші жаттығу талдаған болатынбыз ал енді бүгін біз бұл жерде үшінші жаттығуды талдайтын боламыз егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса түсінбеген жерлеріңіз болса міндетті түрде біздің номерімізді қалдырамыз осы жерден сұрақтарыңыз қойып өз пікірлеріңізді алсаңыздар болады сонымен оқушылар әрине біздің сабақты көрмей тұрып міндетті түрде каналға тіркеліп лайк комментарий қалдыруды ұмытпаңыз әрине ол біздің келесі жаттығу шығаруымызға әрине аз да болса көмек яғни бізге шабыт береді кеттік олай болса бірінші жаттығуымыз иә ә, бізге индуктивтілік берілген қараңыздар және сыйымдылық берілген максимальный ауытқу кернеу берілген бізге ток күшінің максимальный мәнін анықтау керек әрине бұл өткен сабақтағы бізде ә, электр өрісінің энергиясын магнит өрісінің энергиясына теңестірген кезде L I квадрат бөлу екі, тең SU квадрат бөлінген екімен біз анықтаймыз демек осы жерде қарайтын болсаңыздар бізде ауытқып жатқан максимально мына жерден бүйтіп қоямыз и ары қарай біз ток күшіні табамыз максимум мәнін сол кезде екілер қысқарады демек SU квадрат бөлінген индуктивтілік но максимум мәні ары қарай біз осы жерден анықтасақ болады әрине иә ал енді квадраттан құтылу үшін біз міндетті түрде түбірге аламыз нәтижесінде барлығын өз орнына қоятын болсақ күшіміз келіп шығады ары қарай кеттік екінші есеп бізде <clears throat> энергия берілген және ә, максимальный кернеудің ауытқуы және ток күшінің ауытқуы берілген демек индуктивтілік сыйымдылық анықтау керек ол үшін әдеттегідей бірінші болып ә, магнит өрісінің энергиясын жазып li квадрат бөлінген 2 максимал осы жерден біз нені табамыз қазір оған тоқталайық иә. бірден тоқталып кетейік бірден біз осы жерден ә, э, индуктивтілік табу керек демек жазамыз l тең энергияны көбейтеміз екіге бөлеміз ток күшінің максималын квадратына осы жерден біздің жауабымыз келіп шығады екінші электр өрісінің энергиясына тоқталамыз су квадрат бөлу екі демек осы жерден біз сыйымдылықты табамыз электр сыйымдылығын сол кезде ә, электр өрісінің энергиясын көбейтеміз екіге бөлеміз астында кернеудің квадратына барлығын өз мәнін қоятын болсақ ответ шығады бар болған екі формула ары қарай кеттік үшінші есеп үшінші есепті бізде қарайтын болсаңыздар мына жерде ә, формуланы түрлендіру керек болады бірақ қатты бір қиын емес біз бірінші болып әдеттегідей э, мәндерін жазып аламыз берілген алыңыздар максимал мәні берілген арақашықтық берілген э, индуктивтілік берілген және диаметр берілген табу керек бізге кернеудің максимал мәнін табу керек иә тағы да электр өрісін теңестіреміз магнит өрісіне S у квадрат бөлу 2 максимал мәні л I квадрат максимал мәні бөлу 2 осы жерден біз кернеу табамыз кернеу максимум мән тапқан кезде екілер қысқарады л ай максимум мәнінің квадраты бөлеміз с енді қараңыздар бізде ток күші мен индуктивтілік бар бірақ s жоқ ті табу үшін s тең жазық конденсаторның формуласы бар е е нолевой S аудан бөлінген арақашықтық S жоқ S ашып аламыз иә неге дейтін болсаңыздар бізде бұл жерде диаметр берілген біз диаметрмен шығара алмаймыз ғой сол себепті біз бұл жерде ауданды ашамыз қалай ашамыз әрине PR квадрат деп ашамыз иә ауданымыз тең болады PR квадрат ал диаметріне жазатын болсақ пи d квадрат бөлінген 4 ары қарай сол кезде жаз конденсатордың формуласы ә, пи квадрат бөлінген астында d и 4 бізде диаметр бұл үлкен бүйтіп алып барып қояйын ал мына дымыз бізде арақашықтық ол бізде міне бірге тең окей қателеспеу үшін болды осы жерден біз сыйымдылықты тауып аламыз ары қарай орнына алып барып қоятын болсақ формуламызды анықтаймыз бірақ <clears throat> бірдеңе ұмытып кетпеңіздер мына кернеудің квадраты бар демек бұны не аламыз түбірге аламыз окей ары қарай кеттік қарапайым кетті формуласын айттық енді төртінші есеп төртінші есепте бізге не табу керек ә, индуктивтілік берілген ара қашықтығы берілген ауданы берілген ток күші максимал мәні берілген кернеу берілген бәрі берілген бізге диэлектрик өтімділік иә артқа қарай айтамыз қараңыздар бізде мына жерде ауаның деген иә сол себепті мына е деп жатқанымыз ауада неге тең бірге тең болады ал мынау е деп отқанымыз бізде тұрақты айтып кетейік сегізде сексен бес көбейту онның минус 12 дәрежесіне тең демек дәл осы формуланы жазамыз деген сөз ғой тағы да ә, екі энергияны теңестіреміз су квадрат бөлінген 2 максимал мәні li максимал мәні квадрат бөлу 2 екілі қысқарады s-тің орнына не жазамын мен s тең жазық конденсатордың формуласын жазамын s бөлінген арақашықтық сол кезде форма түрлем шығады мен мына форма алып барамын да мына жерде s-тің орнына қоямын е е ой, s бөлінген d кернеу максимум мәнінің квадраты тең l i квадрат демек осы жерде мен диэлектрик өтімділік ені табатын болсам е Е, міз тең болады л ай квадрат максимал мәні бөлеміз көбейтеміз д бөлеміз е нолявой с кернеудің максимал мәнінің квадраты демек осы формулаға қойсаңыздар бәрі шығады окей барлық мән тұр ары қарай кеттік келесі бізде бесінші есеп бесінші есепте бізге нені табу керек әдеттегідей бірінші болып біз мәндерін жазып аламыз неге дейтін болсақ осы мән арқылы біз нені анықтаймыз міне қараңыздар максимал мәні берілген максимал мәні берілген иә енді магнит өрісінің энергиясының электр өрісінің тең болған мезеттегі контурында кернеуі мен ток күші мәнін анықтаңыз кернеу мен ток күші мәнін анықтауымыз керек ол үшін қалай істейміз әрине бізде осыған дейін формула айтқан болатынбыз қандай формула екі жағдайды тағы да теңестіреміз ол қандай жағдай дейтін болсаңыздар а өткен сабақтарда біз формула ашқан кезде максимал мәнін тапқан кезде максимал берілген ғой то есть жай ғана мәнін тапқан кезде арнайы формамыз бар еді ол қандай форма дейтін болсаңыздар қараңыздар ток күшінің әсерлік мәнін табу үшін иә м бөлінген асты екі ал кернеудің мәнін табатын болсақ кернеудің максимум мәнін бөлеміз асты екі демек осы екі формула саламыз болды басқа ештеңе емес мына жерден ток күші келіп шығады мына жақтан кернеу келіп шығады мәндерін алып барып қойсаңыздар уже келіп шығады деген сөз ары қарай кеттік алтыншы есеп алтыншы есепте тоже бізде ә, мәндері берілген ә, бұл жерде <coughs> қарайтын болсаңыздар ә, индуктивтілік беріліпті сыйымдылық берілген кернеу берілген күші берілген максимум мән демек бұл жерде біз ә, толық энергияның формуласын жазайықшы ол кезде ә, магнит өрісінің энергиясын жазады тең болады иә бізде магнит өрісі қосылған электр өрісі бұл әрине л максималдың квадраты бөлінген 2 тең l i квадрат бөлінген 2 қосылған s u квадрат бөлінген 2 демек осы жерден біз максимал мән табуымыз керек мынаны табамыз деген сөз ғой сол кезде екілерді қысқартып жіберсек болады ары қарай қараңыздар максимум мән табатын болсам көбейту мына бөлу бөліп өтеді li квадрат қосылған su квадрат бөлінген l демек түбірге аламын болды қалған барлығы мәні берілген осы жерден табатын болсаңыздар келіп шығады біздің топқышымыз ары қарай жетінші есеп әрине жетінші есеп біраз күрделі есептердің бірі сол себепті бұл жерде мұқияттылық танытамыз ә, міндетті түрде есептің негізгі жағдаятымен тоқталамыз яғни идеал тербелмелі контурдың өзара тізбектеліп жалғанған сыйымдылықтар берілген тізбекте жалғанатын болса жалпы сыйымдылық табатын болсақ s1 s2 деп қоямыз дұрыс па индуктивтілігі берілген катушка ток күшінің максимал мәні берілген әрбір конденсатор астарларындағы кернеудің максимал мәнін табамыз дейді әрбір яғни катушка ток күшінің әрбір жаңағы недегі конденсатордағын табуымыз керек ол үшін біз не істейміз әрине бұл жерде жалпы s жалпын табатын болсақ мына бетке неден береміз ортақ бөлгіштен береміз ғой S1'ден мына бетке мына бетке S2'ден береміз демек ол кезде S1 көбейту S2 бөлінген S2 қосылған S1 жалпы сенімділік келіп шығады ал енді арғарай біз кернеуді таба олайық. жалпы сенімділік таптық қой енді біз кернеуді табамыз осы жерден жалпы сенімді тапқаннан кейін тағы да энергия теңестіреміз su э, квадрат бөлінген 2 тең li квадрат бөлінген 2 осы жерден біз кернеуді табылайық. екілер қысқарады жалпы кернеуді тапқан кезде li квадрат бөлінген s э, түбір астында так но бірінші жағдай но екінші жағдай кернеу таптық кернеуді тауып аламыз Кернеу тапқаннан кейін енді әрқайсысының астарларындағы деп тұр ғой демек үшінші шаққа жүреміз әрқайсысында болса бізде ә, <coughs> осы жерде негізгі нелерге тоқталамыз неге формулаға тоқталамыз естеріңізде болса с тең зарядты бөлеміз кернеуге деген заңдылық демек мынау электр сыйымдылық кернеуге кері пропорционал болғандықтан формуланы біз s1 бөлінген s2 кернеу 2 бөлінген кернеу 1 деп қойсақ болады мына кернеу өйткені кері пропорционал ғой олай болса осы жерден біз не табамыз енді ә, қараңыздар <clears throat> кернеу бірді табайық да кернеу бірді тапсақ болады ғой кернеу бірді табатын болсақ ә, S2 көбейту кернеу 2 бөлінген S1 осы жерден біз кернеу бірді табамыз енді жалпы кернеу бізге жалпы кернеу ә, тең болады жалпы деп қояйық мынау кернеу бір қосылған кернеу екіге тең демек мына жерден кернеу бір тапқан кезде осылай жазамыз ғой ә, олай болса у жалпын табатын болсақ кернеу бірдің орнына с 2 қосылған кернеу қосу емес иә так мынау өшірейік мына қараңыздар кернеу 2 бөлінген S1 қосылған кернеу 2 енді ә, біз осы жерден жалпы кернеу табамыз жалпы кернеуіміз шығады ғой то есть кернеу екіміз шығады дегенім ғой осы жерден кернеу екіні табу жалпы кернеу мына жақта тұр міне мына жалпы кернеу деп қояйық мына жерден жалпы кернеудің бір мәні шығады да осы жерге жалпы кернеу табылғаннан кейін сіздерде кернеу екі белгісіз осы жерден кернеу екіні табамыз одан кейін барып кернеу бірді табу үшін мына форма яғни у жалпыдан азайтамыз әрине кернеу екіні сол кезде кернеу бірімізге шығады екен міне болды ары қарай кеттік келесі сегізінші есеп әрине сегізінші есеп бізде не берілген ә, теңдеуін жазу керек екен заряд тербелісінің теңдеуін жазуымыз керек ол үшін қалай істейміз ол үшін бізде не берілген қараңыздар әдеттегідей берілгенге тоқталуымыз керек конденсатор сыйымдылық және индуктивтілік берілген және зарядтың максимал мәні ол белгілі негізгі формуламыз qm иә, косинус заңы бойынша өзгереді екен косинус омега т болып тұр ғой иә бізде бар не бар міне берілген жазып қойсақ мынау qm ға тең бар ғой бізге тек қана циклдық жиілік деп айтамыз циклдық жиілік тапсақ болды ол үшін форма қалай екенін білеміз ғой циклдық жиіліктің формасы бір бөлінген түбір астында ls болды осы жерден шыққан мәнін мына қоямыз сол кезде q тең Э, нөл бүтін оннан бес көбейту онның минус алты дәрежесі кулон микрокулон минус алты көбейту косинус омегамыз мына жерден шығады ол 630 дейді бұл осы жерден есептейтін болсаңыздар 630 шығады точно радиан бөлінген секунд болды. ары қарай кеттік тоғызыншы есеп біз енді бүйтіп подробный подробный тоқталып жатқан жоқпыз неге дейтін болсаңыздар оны ә, формуласын жазып кетіп жатырмыз да ары қарай сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын қатты бір қиын ештеңесі жоқ қой келесі бізге период табу керек так индуктивтілік бар сенділік бар демек лаваш центр яғни т тең екі пи түбірасты л с болды яғни томсон формуласымен шығарамыз барлығы бар ал пи неге тең дейтін болсаңыздар бұл үште он төртке тең айтып кете салайық иә ары қарай есептейсіздер сол кезде мына мән точно шығады не переживайте ары қарай оныншы есеп оныншы есепте бізге ә, индуктивтілік берілген иә қараңыздар индуктивтілік берілген ә, э, жиілік берілген осы конденсатордағы сыйымдылығын анықтау керек а болды бізде негізгі формуламыз 2 пи түбір асты ls болса периодымыз бізге неге тең бір бөлінген жиілікке тең демек бір бөлінген жиілік тең болады 2 пи асты л с осы жерден бізге S-ті табатын болсақ екі жақты квадраттаймыз сол кезде бейдіп жазайық иә тапқан кезде бір бөлінген 4 пи квадрат көбейту жиіліктің квадраты көбейту L болды осыған саламыз шығады есеп тауыштан есеп шығады сан шығады окей ары қарай он бірінші есеп әрине он бірінші есепте қатты бір ә, мән беретін есептердің бірі қараңыздар заряд берілген нөл бүтін жүзден үш косинус онның бес дәрежесі пи көбейту тға тең енді ары қарай бізге не дейді тымыс период бөлігінен сегіз жағдайында болса дейді жақсы болсын no проблем иә олай болса біз не істейміз осы жерден біз периодты тауып алсақ бола ма тапсақ болады иә ол үшін не істейміз ол үшін біз әдеттегідей ә, формамыз жазамыз қалай қандай форманы жазамыз қараңыздар т тең екі пи бөлінген циклдық жиілік екі e пиді бөлемін циклдық жиілік оның бес дәрежесі пиге тең ғой оның бес дәрежесі пиге тең пилер қысқарады сонда екі көбейту оның минус бес дәрежесі секунд болып тұр ғой демек менің уақытым неге тең болып тұр уақыт табатын болсам екі көбейту оның минус бес дәрежесін бөлеміз сегізге қысқаратын болса демек Э, оның 10-ның минус 5 дәрежесі бөлінген 4 қалды ғой. Арғара енді қараңыздар. Заряд тең 0,03 көбейтемін Косинус 10-ның 5 дәрежесі пи көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі бөлінген 4. Так, қысқарат. Пи бөлінген 4 бізге неге тең деген сұрақты. Иә? Арғарай қарайтын болсаңыздар, ә, пи бөлінген 2 деп отқанымыз сол бізде мәнін ашамыз 0.03 мынақта пи бөлінген 4 қалды ғой ә, ол 45 градус иә 45 градустағы мәнін жазамыз ол түбір асты 2 бөлінген 2 деген сол кезде 0.02 кулон келіп шығады екен окей ары қарай кеттік оны екінші есеп он екінші есепте әдеттегідей тағы да біз мәндерін жазып аламыз не берілген сұрақты мүмкіндік барынша мұқият оқуға тырысайық неге дейтін болсаңыздар ә, есептің шығуы ол осы сұрақты дұрыс оқудан келіп шығады деген сөз барлығы дұрыс оқымаған жағдайда ол әрине дұрыс шықпайды деген сөз ғой иә олай болса меншікті тербеліс жиілігі берілген контур конденсаторын басқада ауыстырғанда жиілік осылай болды иә егер осы екі конденсаторды параллель жалғасақ контурдың меншікті тербеліс жиілігі қандай болады демек конденсаторларды параллель жалғау керек сұрақ сіздерге конденсаторларды параллель жалғасақ қалай жалғанады әрине барлықтарыңыз білесіздер конденсаторды параллель жалғаған кезде қалай болатындығын иә бағана тізбектен айттық қой параллель болса не істей саламыз с тең с бір с екі дальше больше иә демек осы формуланы қолданамыз деген сөз ғой с бір және с екі ары қарай қарайтын болсаңыздар енді бізде ә, негізгі формуламыз бар еді ол қандай форма дейтін болсаңыздар біз соған тоқталып кетейік бағана сіздерге айттық желік тапқан кезде бір бөлінген екі пи асты л с дедік солай ма олай болса біз не істейміз желік табатын болсақ бір бөлінген екі пи түбір астында л с s орнын біз ашамыз ғой солай ма s орнын ашуымыз керек S дегеніміз бұл жалпыға тең болып тұр мына жағдай болып тұр ғой демек осы жерден біз S 1-ді табатын болсақ бір бөлінген астында 4 π квадрат көбейту ә, жиіліктің квадраты 1 көбейту l s 1-ге тең одан кейін s 2-ні табамыз тоже бір бөлінген төрт пи квадрат 2 екінің квадраты көбейту жеке жеке тапқаннан кейін орындарын қоямыз міне жалпы s шығады ғой осы сті алып барып мына жерге жазамыз S ке тең бұл арғарай осы жерден біз табатын болсақ барлығын өз мәндерін қоямыз біздің жиілігіміз кеп шығады Арғарай кеттік он үшінші есеп әрине он үшінші есеп бізде ә, табу керек тағы да жиілікті табу керек сыйымдылығы берілген конденсатордың астарларындағы максимал кернеу берілген және де ә, э, максимальный ток күші берілген болса меншікті тербелістің жиілігін табыңыз жақсы табайық э, ол үшін біз не істейміз ол үшін әрине біз бірінші болып не істеуіміз керек деген сұраққа тоқталамыз негізгі форма қандай еді бізде ә, негізгі форманы пайдалана отырып табуымыз керек та ә, қараңыздар бізде бірінші болып энергиялар теңестіреміз тағы да су максимал квадрат 2 тең li максимал квадрат бөлу 2 екілер қысқарады бізге мына жерде не белгісіз болып тұр индуктивтілік индуктивтілік табатын болсақ SU максималдың квадраты бөлінген I максималдың квадратына тең болады. Демек, бірінші шаг осыған тең болып тұр ғой. Енді ары қарай табатын болсақ, бізде не бар? Индуктивтілік бар, конденсатор бар. Демек, жиілік табу үшін не істейміз тағы? 1 бөлінген 2π түбірасты L S дейміз. Л-ымыз бар, S-іміз бар. Мына жерден L табайық. Ал S-іміз бар. Соңында осы форма қоямыз. Яғни мына шыққан жауапты алып барып мына жерге қоямыз ары қарай есеп шығады ары қарай кеттік он төртінші есеп ә, он төртінші есепті біз қалай істейміз он төртінші есебімізде біз қатты қиын емес ә, әрқайсысының сыйымдылықтары s бір үш конденсатор бір біріне жалғанған индуктивтілік l катушкаға қосылған конденсаторлардың алдымен параллель содан кейін тізбекте жалғасақ ол кездегі периодтар қалай өзгереді дейді тағы да жазып кетейікші мынау параллель болған кезде s1 қосылған s2 болады тізбектей болса бір бөлінген s тізбектей тең 1 бөлінген s1 қосылған бір бөлінген s2 берген болады демек э, осы жерден біз периодтарды табатын болсақ период бір бөлінген период екіміз тең болады түбірасты s 1 бөлінген түбірасты s 2 кетен ғой олай болса бұл жерде формуланы табатын болса, қараңыздар мұнау бізге 3 S кетен. Мұнауымыз не болады деген сөз s бөлінген 3 кетен тең болады деген сөз демек ә, s 1 біріміз бірінші қалай жалғайды екенбіз параллель жалғайды екенбіз демек түбірасты 3 s бөлінген түбірасты S бөлінген 3 болады деген сөз. Оны біз бүйт жасақ болады мұне қараңыздар. 3 S бөлінген, S бөлінген 3. Барлы тұбырасында S-тер қысқарады, 3 жоғар шығып кетеді. Демек, тұбырасында 9 бұдан 3 тура пропорционал. 3 рет. Бұны жазып шығарып кеттік. Арғарай кеттік. 15-ші есеп. Сенділік берілген. Индуктивтілік берілген. Э, қанша уақыттан кейін конденсатордың электр өрісінің энергиясы катушканың магнит өрісінің энергиясына тең болады дейді демек қанша уақыттан кейін табу керек уақыт мәселесі жақсы табайық ол үшін біз қалай істейміз әрине ә, бізде негізгі формуламыз бар қандай формула э, әдеттегідей толық энергияның формуласы бар толық энергия формасын міндетті түрде ашуымыз керек сол кезде белгілі болады да ол деген сөз қалай қараңыздар энергия тең энергия электр өрісі қосылған энергия магнит өрісі ары қарай энергиялар ашатын болсақ ә, су квадрат бөлу 2 тең иә мынау максимал мәні яғни бастапқысы болса су 2 бөлінген 2 қосылған l i квадрат бөлу 2 екі радиктегілер қысқарады сол кезде ары қарай бізде мынандай ережені ұмытпайық әрқашан электр өрісіміз тең болады магнит өрісіне демек получается біз формула былай жазсақ болады ғой с у нулевой квадрат тең екі су квадратқа десек болады иә мынау теңестіріп алдық қой осы жерден тағы да бізде не болады стер қысқарып кетсе болады ғой қысқарады осы жерден кернеу тапқан кезде кернеу тапқан кезде формуламыз қалай болып шығады түбір астында екі және көбейтеміз кернеуге деген келіп шығады екен кернеу тауып алдық иә демек бірде төрт или қырық бір десек те болады деп алсақ болады осыған тең болды енді ары қарай бізде ә, негізгі формулаға қарай жүгіреміз негізгі формула кернеу тең кернеу нолевой косинус омега т омега т кернеу бізде неге тең еді так жазайық ә, қараңыздар бірде қырық бір кернеу жаңа шықты ғой косинус омега дегенді ашсақ болады ғой омега дегенді ашсақ бола ма омега дегеніміз неге еді бізде екі пи ньюға тең ғой омегамыз немесе екі пи бөлінген период деп ашсақ болады тағы да қалай ашсақ болады тағы да ашайық бүйтіп ашайық екі пи бөлінген период и уақыт ары қарай кеттік осы жерден біз уақытты табайық сол кезде мына жерден қазір уақытты табатын болсақ уақытты табатын болсақ қараңыздар тең период бөлінген сегіз болады период бөлме 8. Демек, тек бағана біздің периодымыз неге тең еді? Біздің периодымыз анық қой, мәңгі. Ол неге тең? 3-те 14 көбейтоны минус 4 дәрежесі. 3-те 14 көбейтоны минус 4 дәрежесі. Бөлеміз 8-ге. Сол кезде біздің мәніміз кеп шығады. кеттік. Арғарай бітті. Яғни осылай біз 15 есептің негізгі негізгі былай ашып көрсетуге тырыстық сұрақтарыңыз болса міндетті түрде номерімізді қалдырдық сол жерде сұрасаңыздар болады келесі жаттығуда жолыққанша міндетті түрде каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар good luck guys